Ah, ekitufu ku mbeera ya patricia owa sityalosi abasinga mbadde mukyebuuza okusinziira ku mawulire agenzaako okubanga gasaasanya ku mugitu ah, nga muno mwe muli n'abamu abagenze maaso n'okuba nga bamubika eh, nga bagamba nti yafudde ekituufu kye kino ah, ekituufu mwana muwala patricia owa sityalosi atannafa akyali mulamu mukama akyamukuumye naye nga embeera gy'alimu right now ne procedia zaalimu kambe nga nzikutegeeza ate era abeere nga ozitegeera ah, mwana muwala patricia stialosi ngono omu ku abo abawala oba abazinyi ba geto kids ebyetwandiise eh, triplets geto kids ngaera amanyaga gaddala ina abakooza patricia eh, essaawa zino ah, yaweweddwa ekitanda mu ddwaliro ly'enakasero Eh, olw'embeera y'omumiro ayinamu obuzibu mumiro naddala waabanga ayina kyamira oba oliawo waabanga ali mu kussa ah, okusinziira ku maneja waabwe omwami ah, dawuda kavuma agamba nti patricia yagenze maaso n'okubanga afuna obuzibu buno okubeerayo ku lunaku olwokusatu olwa wiiki eno enyini nyingi tulimu ah, bwatyo n'agezako okubanga akubira owa booda we abamu kubamuvuga olw'ensonga yabadde tali kumpi na patricia n'amugamba amutwale mu dolly malcon hospital okugenda maaso n'okuba nga ateera bamukebera ah, wano begenze maaso ah, bamutaddeko ekyuma ekiwanirira omukka oba ekyuma kyetwandise mu bumbimpi ekya oxygen okugezaako okuba nga atebenkera mu ngeri gya ssaamu bwatyo n'agenda maaso ateera n'atereera okusinziira ku ngeri gye babadde bamuwakeeyo abasawo era nga bagenze maaso ne bamutwala mu nsambya hospital amudwalo lyensambya bamukozeeko examination omubiri gwonna gwonna ne bagwekebejja era nga bwekito gwazuuse nga ekituufu ebitundu byonna byonna ebisinga byabadde 100 percent nga bikola bulungi nnyo nnyo nnyini ddala newankubadde patricia yagenze maaso n'alemerako ng'alaga nti ekituufu akyalinamukko okulumizibwa oba alina kyawulira mu mumiro gwe guno bw'atyo nga kigenzaako okuba nga kimutuga mu ngeri etali nnungi ng'era omulwadde w'abeera bw'atyo n'agezaako okuba nga yegenze maaso naaba nga abalaga nti waliwoko embeera gyawulira etali nnungi nateera mu mubiro gwe bwe batyo bagenze maaso ne bamurifaringa ne bamutwala mu ddwaliro nakasero okwongera nateera okuba nga bamujjanjaba n'okumukebera okusukkuluma mukaawo Uh, katwongere okusabira omukyalo ono bomuwala ono patricia bambi atobye n'obulamu kuba n'emyaka musanvu egiyiseeko emabega Ah, nga tannaba kutuuka wano waali nga bakyali n'oluyimba lwi lwa steros bambi yafuna akabenje kaali kamanyo nyini ddala e, mu kitundu kyemakinde gye baali bawangaalira era nga akabenje kano bamuwa ekitanda mu ddwaliro lya case clinic e, n'amala ebbanga eryaweraweerako kamuti ebinuubuli bingi ku liiso eriiso ne lizimba era ne kamutira okubanga tali mu mbeera nnungi bw'atyo azze astogolinga n'obulamu bwe era okuba nga ali bw'atyo naye katwongere okuba nga tusaba mukama katonda abeere nga amususa atebenkere abeere mu bulamu obulungi eh, yembeera bwetyo bweri ah, newankubadde nga abasawo bagenze maaso ne bagamba nti ah, patricia ajja kwetaaga ndowooza before okugenda maaso mu procedia yaabwe eyo eyokubanga bagezako mukebera omumiro ajja kwetaaga okumala like okusooka okusiiba ah, okusooka okusiiba for 10 hours oba oluvannyuma lw'essaawa kumi nga talina kyalidde bagende maaso n'okuba nga bamukebera bulungi ebimira egyo kukatumusabire nateera atereere kuba twagala bulamu bwe nga bulamu bulungi